vegada vaig sentir algú que deia Si no puc viure al lloc que estimo, he d'estimar el lloc on m'ha tocat viure. Aquesta frase em va quedar gravada al cap. Si pensaba que toda la vida había de ser reina de la cuina, Ambi o tener clar. Yo no podía ver a plural la mara, y la vía reina no paraba de gritar. Cuando eran petits, el para no es fea petón ni abrazadas. Ahora que son gran mens, la mara sí, pero no más cuando eran petits. dignos de profeta y a sembla importante. Ahmed es un nombre de profeta Mohammed. Ahmed significa digna de ser Joat. Yo no soy ni de aquí ni de allá. divendres va començar el ramadà. Faig el ramadà per respecte als meus pares, no puc fumar, ni menjar, ni beure. A casa sempre he sentit a dir la paraula d'un amic. És molt important. Cans hem d'ajudar. Això que es passa és una de les moltes batalles, aquests aures de fer front. La vida és així. Això només és una batalla, admet. Vaig veure llum l'habitació d'Ibrahim i el cor va fer un bot. Veure la mare agenollada i amb cap recolzat sobre el coixí del meu germà. Em va fer mal. Vaig entendre també que m'estava fent gran, que les circumstàncies marquen, condicionen i, de vegades, poden allunyar-nos o fins i tot apropar-nos els uns als altres.